Norjiaxop'ü, noyajko'ï xki'go'rá nterdeje, xkijyajte n'adan mojtsami bwijnä, nejka xkimaana yamaxte, januar Jesús-ji'n xkimewi'ä, no'mä wisäjma'ra yamojtsa xki'ñan Tiberia, wisä'ä nu mi jamodikjoä nä xki'winhkä'ka'tjä yajkjo'i, nämyajya'nte yajkjo'i jimi'pä'na'ajy Jesú nä yamaxte wibä'syaje yamojtsa nä wima'ä'uŋ Capernaum ma bajoni, ma kamonhya'ajy Jesú' artjujmä unkarte no me dingar he sumi llorande ardeje, viñeñe. Untate, hama gatzekwa. Arhe subidodine viñemba vi. Shamakoni dishi ehu. Gihonga gihengeto darahu gatzihu artummenega niño hu. Hingi gihongengeto gahyantu yadon tantundi. Yogi umbari muihi gihyonyo anhuni hungut adathege. Umbari muihi gihyonyo anhuni ungar tenyamu da gotzi. Darahut no togo ba ebin koi. ngeto go xin ñun xa ar da da da uño. No mu bi ñeñe. Te mamas yo ni gap pehe, nen ka bu gap pehe no on neko ga u te. Ar he su bidondi ne bi ñeño. Ge na ar bafi neko gi yo tu. Gin e mui hu no to go xpa pa ñao. Bi ñeñe mu. Te man tu di gi u te ga han te ne gan e mui ihe. Te ma don ta bafi gi pafi. No ma pa le hu bi zi ar tu me mi tom he zi no ne ha ya u ta tu hu. Gu en ga har to hu. vi di nyem viumba artumendi zi u. Ar hesu bi nyem u. shamakoni u. ar moise him bi ar di nyem himbira artumendi nyemhetsi hanmadada ho ra artume makoni di nyem hez nyemhetsi ar artume unga Geh ho gehnenuna hez hetsi ne umba arte yame shim no Nu u bi nyem Zih mu. ash manu ashmanuna tuhme o ne ar hesu bi nyem nyemba bi nuga godar tuhme ungarte ga thonu togo da eda hyonga gi hinha ma madan tun thu hanu togo da emi gi hinha ma madan tu the gusta shi hu modis ka hyang gi hu hingin emi hu ga thonu togo shi ra ka khoma da da mada eda hyonga gi ha ga thonu togo da eda zh ka gi hinga ko tse ge thonu ga sta kom he tse hinsta ega uta no dine sega sta ega uta ga thonu ne togo shpa pankagi. gi gehne madada togush papankagi gato nu togush yantka hama ya hinga badi nenu yangon shapa maga kospa ya tehin hamuda gonzi no togush papankagi ne ogato nu togoda nyushka yada artigi kho ne dan emigi pesar ten hamuda gonzi nenu gaga kospa ya teha yangon shapa namunu yashodio min khonta nen angun a getoshki nyeno nuga godar thumesta kom hezi nemi eñe hainga gehne ar jesu arte ar huse di pontu togu ya dada hanka em ushpa kom hetsi ar jesu bidon tine bi nyemba biu yo gi nyosh na tohu geto hinto tsoda eda hyonga gi nu muhinda zohpa anfe ni koma dada togu shpa penka gi ne nuga ga kospa arte hayan gonsha pa ne da mes arte nyam uda gonsi nga washi yota yam eh ni kohar tohu koma da unta gato ya koin kange ga Kangegato no togoshi yoshana omongamadada. Neshi zohan peni, da eda yongagi. Hingi win a togoshi yanda kon ardada. Hanse no togosh pa pehni. No ho oho, goshi yanda ardada. Shamakoni shi yehu. No togo nyemigi pesar teñha mudagonzi. Nuga godar tuhme ungarte. No yari pali humam eto vizi ar tuhme mi tomhe zihaya utatuhu. Nebi dung u. No na tuhme dishi yehu. Hingin kapu. Nune di ñem hetsi, nega tonu togo da dasi, hinda matadu. Nuka godar tujme ungar spa em hetsi. No togo da dasi nunar tujmene, mada mea sarten jamu da gonsi. Nunar tujme di shi ehu gehne mando yo sega da. Nen kapu shim shimhoi da mea sarten jamu da gonsi. Nu ya shodi min kin angun ami enye Hanka da tsadaraka gihiga tsafu ando yo sene. Arhesu binyemba biu, shamakoni di ehu, นมหิงกิจจะฟอันดอยนหิงกิจฟาร์คีนอตโตโกไปบินข้อยหินดังคาริเตหินยามอุตเทกนอตโตโกจักกามันดอยนจิกกามขีเพสารเติยามอุตกอนซีเนกาโคสปาอาร์เตหารงกอนซีอาร์ชิมหายเกทมันดอยเกเนอันยูนิมาขอนีเนมาขีอาร์ติเทมาขอนีเกยูอุงการเตยามอุตกอนซีนอตโตโกจักกามันดอยนจิกกามขีมากะบื้เบอ Nkangu ardada togo ba pankagi horte. Nugadi tenge todi bubega on. Hanu togo da zakamandoyo. Danten ehenge todi bubega u. Gogehne artumedi shi uba komhetsi. No togo da zi. Mada me sartenya mudagotsi. Hingen kanguri pale hubizi artume mi tomhetsi ne bidum u. Nuyam hoye bimongar Jesu. Numu mi unta yakoi haya ni ko unun Capernaum. Maga monja yam ho ungar tehnya mudagotsi. nu togo mitani, mi yo shankapumi enye. Shinhen bino teme mo, togo tsada yote. su mi ponto tema min konta ne, ne binyemba bi. Hage tsada hi no odishiahu. Tema gi benye no mugihyante no togo ba ebin koi. Da mengi da basham hetsi habu mi bi om eto. Anyogo ungarte, hanobi en handoyo hinte fatsi. Nuyem hostashi ahu nanga anyo ne ungarte. Hanse rahingin emuhu. Ngetwar Jesús han dimi ponto togo himi ñemo ibi. Ne togo mandado. Ne viñeno. Kangeda en yahu. Hinto tsoda eda yonga ginomo hinda zoma dada. Me fanzaya nu togo mitani. Vihyahpune himi ñowi. Kanger Jesús viñemba no rata mayoho ya mosteshki huahni. Hagegine gimohen ehe. Arsimu Pedro bidondine viñeno. Tzihmu. Togo man agatañe. Hansa igi mongayam ho ungar tenha mudagotsi. Hanukestan emui he, nesta ponhe gogar Cristo art ui kon togo honse arte. Ar Jesu bidodi. Nugada huanya higira tamayo huhu. Modin kapu, nadih nyosha hu art ondohi. Noomin nanga ar Juda Iscariote art ar simu. Geto gomanda daa. Nemin anu ira tamayo huyamaste.